आजकल सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ फेशियल जिसे वेम्पायर फेसलिफ्ट बोला जाता है वो है क्या क्या वो वेम्पायर से बना है नहीं वो सिर्फ आपके खून से ही बनता है जो पेशेंट ये फेसलिफ्ट लेना चाहता है हम उस पेशेंट का 15 टू 20 एम ब्लड लेते हैं उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है फाइव टू सिक्स आवर्स लगते हैं लैब में जो वो प्रिपेयर होता है उस ब्लड में से सारी अच्छी चीज़ें which contains platelets platelet rich plasmas there is growth factors stem cell उस मिक्सचर को मैं एक अपने पेटेंटेड चीज़ के साथ मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करती हूँ जिसके बाद इस प्रिपेयर्ड इंजेक्शन को हम पेशेंट के चेहरे में लगाते हैं जो इसके फ़ायदे होते हैं वो बाकी सारे फेशियल से ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ये रिंकल्स का हटाना जो डीप डीप फोल्ड्स पड़ जाते हैं उनको भी कम कर देता है ये एक दुनिया का बेस्ट एंटी एजिंग फेशियल है and it's like a substitute इसको आप एक बोटॉक्स जो इंजेक्शन लगते आए हैं पिछले थर्टी ईयर्स से उसका सब्सटीट्यूट भी मान सकते हैं इन फेशियल से आपकी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होती है यूथफुल होती है यंगर होती है चेहरा का स्किन ज़्यादा टाइट हो जाता है और चेहरे पे ज़रूर देखने वाले कहेंगे कि आज आप बहुत जवान लग रहे हैं सबसे खास बात इस फेशियल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्यों नहीं है क्योंकि ये आप ही के ब्लड से बना है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपके ब्लड में घूम रहे हैं किसी और पेशेंट के ब्लड से ये नहीं बनाया जा सकता किसी एच हेपेटाइटिस बी या सी पेशेंट्स के, के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता क्योंकि उनके ब्लड की अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म और अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स को डालें उनकी इन्फेक्शन बढ़ सकती है हालांकि बाकी बीमारियां जो डायबिटीज़ थायराइड जो इतनी कॉमन है उनके लिए ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है